如何防止接腿摔？好，不踢腿就不会被接腿。没错，感谢收看，下期再见。这接腿怎么办？讲了无数句，但总有人问。然后呢，你以前那期你又不看，对吧？那我们再综合性的再说一遍，从战术角度啊，完整还有技术角度一块描述一下。首先，你先做试探动作，打实战的时候都是带护腿，对吧？你说那我打比赛呢？停，如果你是打比赛选手，这种低级的问题你是不会问的。先试探探，别真体现假动作，试试，对吧？ 假动作，假动作，哎，试试看，哎，有防守意识，先判断这个人有没有防守意识，他有防守意识，那我带着护腿也没关系，我轻轻的踢他两下，看他什么样。他防，哎呀，不好办。比如他不防，哎，他不防，我就知道他的这个本能的意识稍微差一些。比如说他不防，但是他给我一个后手直拳，你看，哎呦我哥们儿，完了。 这哥们儿有一些防守意识，说踢腿的时候一定要多配假动作或多配拳去踢，对吧？一定不能直接就踢，这个就能读取这个人的数据了。打拳就是读取数据和被读取数据的过程，对吧？你试探完低扫踢，它是什么样的反馈之后，你要试探什么了？试探中扫踢吗？不，你要试探高扫踢。如果柔韧性好的话，轻轻的高扫踢它，而不是中扫踢，因为最容易被接腿的其实是中扫踢，因为大多数人呢踢不了那么高，大多数人没有办法踢到头，所以呢，你如果柔韧性 OK，我比如我轻轻的试试高。 扫踢碰，看他什么反应，他是拍击防守，对吧？关他还不是接我。我觉得这个时候你多半稍微的能放放心了，因为这时候可能你能判断出，来，大概这哥们呢，可能面对高扫踢反馈，他不是接你，而是用别的技术去破解你，你可能这时候被接腿的可能就低一些了。那这时候你慢慢的可以尝试中小踢了，如果没被接啊，就没接了，就这么简单。但是如果接了，还是之前教过两个技术啊，第一个他接了腿之后，我抽抽的时候，你看我的右腿，实际是膝盖翻过来，我脚跟儿。 马上我就要翻过来，脚跟在他的胯骨这儿去摩擦，反复摩擦，直到把腿收出来，再来一遍。看，抽出来啊，还非常硌他的肋骨。第一种情况，第二种情况就是哥们儿锁得特别紧，而且上来要摔我了，那我怎么办？我直接横在这儿，看，把它拿下来，把它拉下来。多半儿他不会像谢教练这么轻易就放开了，他多半会抓得紧紧的。对，看，是这种情况。哎，过一会儿裁判过来了，或者你们俩打实战，好，停。 然后再继续，好，这就是从战术和技术方面如何去面对被接腿。